parvardigorimiz nopok harom taomlarni yeyishlikni qaytarganidek mana shunaqangi yomon ishlarni qilishlikdan ham qaytardi masalan chiqib turib axlatni yemaymizda chunki aqlimiz bor xudo aql berdi pokiza yaxshi chiroyli taomlarni yeymiz demak mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa inson bu ishlarga duch keladi avvalo alhamdulillah bu dinimizni chiroyli tushuntirishlikka bu yurtimizda ham judayam qiyinchiliklar bo'lyapti bu qimorni harom deyishlik bunaqangi bir totalizator shu internetdagi ijtimoiy o'yinlarni harom deyishlik oldin juda qiyin edi to'g'risi alhamdulillah hozir mana hamma narsani insonlar bilish kerak bu haqiqatni bilish kerak mana shu xudo harom qilgan narsalardan saqlanishlik kerak degan maqsadda Cüneyt bin Kiri'yle yaratıldı. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sallam yana bir hadis shariflarida bor ekanki, qiyomat kuni bo'lganda inson o'rnidan jilolmaydi ekan. Qachoniki La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yusala an umrihi fima afnahu umridan so'ralmaguncha va ilmidan so'ralmaguncha va topgan mol davlatidan topishlik va uni infoq qilishlikdan so'ralmaguncha va jismidan so'ralmaguncha inson hech qayerga jilolmaydigan mana shu ko'milgan joyda shunday turar ekan maqsadga borolmasdan mana shu narsadan haqda so'ralar ekan birinchi qarang umridan zo'ralishligi qaysi ma'noda xudo taolo bizga jannatga kirib olishligimiz uchun umr berdi bu ona qornidan to oxiratgadan bo'lgan vaziyatdagi holatlarni bajarilishligidagi bo'lgan ishlarda aytilyapti mana shu oraliqdagi umrni xudo taolo siz bilan bizga omonat holatda berdi Bu judayam katta ne'mat. Mana shu holatni qanaqangi holatda o'tkazganligimizdan so'ralamiz ekan. Birinchi. Va endi ikkinchisi ilm haqida so'ralamiz ekan. Ilmda sen nima qilding? Ilm olib nima qilding? Endi bilmaymizki bu ilmdan murod nima bilishligimiz insonni aqli bilan bir zakovati bilan bilishligi Xudo harom qilgan qimorni haromligini bilishligi mana shu narsa haqida so'ralamiz Endi uchinchisi banda mol dunyoni qayerdan topyapti va qayerga sarf qilyapti? biza shiorimiz bola chaqa boqamiz uy solamiz to'y qilamiz hajga boramiz degan shiorlarimiz bor lekin o'zi aslida kechirgandan keyin ana shu topgan pulimizni xudo harom qilgan joylarga sarf qilib kirib ketib qolamiz mana shu narsalar haqida so'ralamiz bu hali qiyomat kunidagi muhosaba emas bu qabrdan tika turgan holatda jilmasdan so'roq savol beradigan narsamiz jilmasdan dünyanın topish o'ziga yarasha mashaqqat. Endi buni sarf bu xuddi o'shanaqa Eğer Agar Xudo rozi bo'lgan cahaya sarf qilinsa, hech qanaqa muammo yok. Agar buni zıddı bo'ladigan bo'lsa, ana shu joydan azoblanishni boshlanadi. Yana endi tördüncüsünü ayetler ki jism haqida inson jismini nimada qaratganligi haqida so'raladi yoshlik davrlarimizni o'tkazib olib biz endi afsuslik yoshimiz bir joyga borganda xudoning qaydi alhamdulillah deb ibodatga kirishligimiz bu qattiq tavba qilishligimiz mayli buni ham bir yo'li bor lekin mana shu holatga yetib kelsak ham o'sha chekalarda do'da so'ldib qilib devorlarga suyanib qariyon bo'lsak agar bu ham azobni yana bir boshlanish qismi bo'ladi agar inson jismini qur'onda qaratadigan bo'lsa ibodatda qaratadigan bo'lsa xudo hayo qiladi o'shanaqangi jismni o'zini do'zaxda kuydirish deyiladi xudo hayoli zot xudo hayo qiladi sadiy sheroziy rahmatullohi alayhi bir sen bilan o'xshashlik ko'plab umr haqida uni o'xshar ekan misoli qolgan bir lahza turgan quyosh qo'ynida tasavvur qiling qor quyoshni qo'ynida bir lahza turadimi erib ketmoqda bir zum to'xtamay qorning sohibi hamon qo'ynida tasavvur qiling bu quyosh agar yozgi kunida shu tashqariga qo'yib qo'ygan suvimiz qaynab boradi beramiz endi uni qo'ynida quyosh qo'ynida qor turishligini qanday tasavvur qilish mumkin inson insonning umri shiddat bilan shunaqangi darajada o'tyaptiki hammamizni umrimiz sekin turmaydi sekin turmaydi quyoshni tig'ida bu qorlar demak har bir narsani o'ziga yarasha vaqt soati bor ibodat qilish kerak xudoga tavba qilish kerak jismimizni xudoga ibodat qilgan holatda qaratishimiz kerak hozir yana bir zarur masalalardan aytishligimizga hozir aytishingiz bo'lgan asrlardan yana birlari avtoulovlarimiz alhamdulillah kundan kunga ko'payyapti bu alohida kelgan buyrug'imiz uchun hozir uchun xalqqa yetkazishimiz zarur bo'lganligi uchun hozir kelgan buyruq mana shu avtoulovlarimizni joylarga qo'yishlik joylarda minishlik yo'lda yurganimizda yo'l harakat qoidalariga amal qilishlik o'sha svetofor deymizmi yoki chiziqlar deymizmi umumiy mana shu qoidalarga amal qilishlik birovni haqqiga xiyonat xiyonat bo'larkan agar kimiki qizil chiroqda ochiq orada o'tib ketadigan bo'lsa bu birovni haqqiga xiyonat birovni agar aybini aytmoqchi bo'lsang u birinchi senga shikoyat qilishlikni boshlaydi chunki bu insoniyatni tabiatidagi bor narsada bu gapni aytishligimdan maqsad nima hozir shopirlarni agar sen mana qilsan mana qilishing kerak deydigan bo'lsa birinchi bo'lib bu shikoyatdan boshlaydiki qayerga qarasang kamera deydi qayerga qarasang radar deydi to'g'rimi mana shu radarlar mana shu kameralar siz bilan bizni hayotimizni chiroyli ozgina shoshmasligimiz kerak avtohalokatlarda hozir o'tayotgan holat ya'ni odamlarga umriga zomin bo'layotgan holat respublikamizda judayam yuqori o'rinlarga chiqib ketdi pandemiya sabab nechta odam o'tganligini birma bir birma bir sanab sanab sanab sanab e, bugun mingta bo'ldi bugun besh yuzta bo'ldi deb aytib o'tildi lekin dunyo statistikasiga qaraydigan bo'lsangiz agar dunyoda o'sha avtohalokatlardan o'tayotgan odamlar bu pandemiyadan ko'ra ko'proq ekan mana shu holat bizni diyorimizda mana shu holatga keladi o'sha farzandlarimizga hali yo'l qoidalarini bilmaydigan farzandlarimizga moshinalarni ishonib berishlik avvalo o'zini umriga zomin bo'lishligi mayli o'zini umriyu mayli o'zi javob beradi lekin boshqalarni umriga ham zomin bo'lib boshqalarni oilasini ham boshliqlarini kerak bo'lsa yostiqni qurityapmiz kimlarnidir boquvchisiz qoldiryapmiz mo'min insonni bitta sifati bo'ladi mana shu sifatni hamma o'zida mujassam qiladigan bo'lsa boshqa odamdan nasihat ham kutmay qo'yaversin nasihat qilishlikka hojat qolmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda aytilarki al mu'minu man al muslimuna min lisanihi va yadihi dedilar mo'min inson uni qo'lidan va tilidan boshqa bir mu'min insonlar eminda bo'lishligi ya'ni boshqa bir mo'min odamlar uchun ana shu mo'min odam ozor yetkazmasligi tili bilan qo'li bilan Mana shu agar hadisni haqiqiy amaliyotini o'zimizda mujassam qiladigan bo'lsak, boshqa nasihatni hojati qolmaydi. Chunki mu'min degani o'zi imonda qoldi. Shunaqa holatda boshqa odamlarga azob, azobni, azob berishdan to'xtamaydi deganimiz aslida iymon keltirdi degani boshqa bir mu'minlarga azob berishdan to'xtamaydi degani. mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa xudo xohlasa inshaalloh hayotimiz haromga na avtobusda hozir bo'lamiz na bir boshqa bir ko'rsatishda yoki bir jamiyatda mana shu narsalarga